是二零二一年一月三号。啊，先跟大家拜个新年。啊，今天要谈的题目是原始点对新冠病毒的处理方法。我们知道这一次新冠病毒在全球啊一路蔓延，而且。 这一次疫情相当严重，现在感染的人数，全球已经有八千多万人，而死亡的人数也已经超过一百七十七一百七十几万，这算是呃传播很快速的，而且。 世界各国很多都加入了啊防堵，甚至进一步的在研发疫苗，希望能让这一场病毒赶快过去。即便这样努力，大家但在专家的预测，这一场病毒要啊结束，可能也要到二零二二年。 还有一两年的时间。那这新冠病毒最主要的症状，其实跟一般的流感症状是差不多的，啊，一般都是啊上呼吸道，还有一些感冒的症状，比如发烧、头痛、咳嗽、呼吸急促这一类的症状。 那比较不一样的是，新冠病毒还多了，有时候味觉跟嗅觉会有会突然间失去。另外，这一次的新冠病毒所引起的症状，在呼吸道方面，有时候会让呼吸急促，所以也是因为这样。 而死亡的人数才会这么多。那对于这个新冠病毒，各国在防堵的方法，刚开始啊也有封城的啊，也有像啊比较放松的，想由群体免疫，就是大家感染了之后就不再感染。 但这样的方式，后者付出的代价太大，所以到最后比较常见的，甚至以封城的居多。但这样，呃，好处是可以隔离，但问题就出在，哦，对所有的生活，啊，作息，整个都被啊打打破了这些规律了。 而且对经济也算造成蛮大的损失，所以如何取得平衡，既不能太放松，又不能哦严格到破坏，如何取得平衡，确实是啊很多专家都在讨论的，啊有些是不赞成封城做到这么极端。 啊，希望啊，能够啊，只要有一些正确方法就可以，不必要到这个程度。不过比较取得一般的共识是，啊，一般专家都会提醒，一定要戴口罩，还有勤洗手，然后保持社交距离。啊，这些都是很好的方法。 至于疫苗，哦，现在世界各国请全力在研发，也有一些具体的进展。但疫苗，它打一定要有两剂，第一剂，啊，打完，隔着半个月左右，可能还要再打一次，这样才可以，啊。 产生抗体，啊，有时候打一剂，效果还不好，还是容易感染。那至于一些专家的看法，因为疫苗刚出来，啊，是不是打了之后，就可以完全的，啊，不再受感染，或不再传播出去，啊，现在还没有很一致的讲法。 所以很多专家还是建议打了之后哈，最好还是要戴口罩。所以病毒如果要解决，确实还有一段时间啊，要来评估跟观察。至于打了疫苗之后，最常见的副作用有几个？ 最常见的应该就是疲惫，啊，人打了会容易疲倦。那第二个就是头痛。第三个，肌肉痛。第四个，身体会发冷。好，然后依序下来，也有像关节痛的、发烧的，哦，诸如此类。那也有。 报道，因为打了疫苗，哦，会产生颜面、口眼歪斜的问题。那也有少数，虽然，啊，因为打疫苗，啊，往生，但经专家讨论，应该这种比例非常的小哦。所以，在专家的眼中，目前疫苗，他们。 呃，还是认为是安全的，哦，所以是鼓励大家在打，然后它的有效率，很多也在报端，呃，报纸都看到了，啊，有一些研发出来，都说声称有九十趴以上啊的有效率，但就如同我刚刚所说的，很多专家认为。 这些副作用，啊，因为刚开始在打而已，以后这些副作用可能还要进一步再观察。但是不是专家这样宣称，呃，民众就全部会打？好像目前还有一些不一样的声音，也有民众担心这些，而，呃，不想打的应该也有。那所以打了之后。 既然，啊，刚开始还有一段时间，啊，还可以可能感染，要打了两剂，效果才会比较好。那打了之后，啊，这个时间到底能够产生抗体的时间有多久？啊，一般的看法就是三到六个月一定有，有一些比较乐观，听说还可以维持到半年到一年。 那这个因为感染的人数实在太多了，所以如果要靠疫苗，所有人光所有人要打，这个工程就都比较好打。啊，像台现在一夜，啊，台湾也有拿到疫苗，可能要施打的时间也落在五。 午夜，好报报纸是这样报道的。那这一段时间，包括疫苗，在呃疫苗也出来了，好像人们也比较安心了，啊，大家也对他寄予厚望。但是这个时间的施打还有过程中，还还有很多人在感染着，啊，因为。 大家也都在讨论，病毒也有变种的，啊，包括啊英国哦，这也被提出来，啊，这些还有其他的啊，非洲的地方，啊，也有这种病毒的，呃，变变种的病毒。那民众被隔离了，有一些地方比较严重的，甚至封城隔离的，这些民众如何？ 得到，啊，真的身体的，啊，能够健康，哦，这个也蛮重要。不是隔离了，然后整天还是会很担心的，因为生活不便，那加上活动量也少了，啊，体自然身体的体力就会慢慢下降，这个都应该不是最好的方法，啊，所以。 原始点在这个病毒的防疫过程中，啊，他还是有一些看法。我们是不是应该用一种不同的想法？到底这个每一年，因为病毒都有可能，即便这一这一次没有了新冠病毒，几乎每一年都有流感的病病毒出现。 那对于病毒，哦，好像每一世纪都会有，像在这一次之前还有西班牙的哦大流行，那时候也死了有差不多五千万人，啊，人数也蛮大的，啊，影响的层面啊相当大。那这个病毒每几乎在早期像啊。 台湾还有一次是 SARS，啊，那时候有二十几个国家得到，台湾的严重度应该是第二名，啊，那台湾就有了这一次经验，啊，因为采取隔离，适当的隔离，啊，也没有达到封城，啊，但这那一次的经验好像用在这里，啊，这一次的新冠病毒也处理的很好。 所以有一些是，啊，在防疫的过程中，原始点认为这有一些是做的非常好。那还有在积极的处理方法，因为也不是每个人，啊，都是要打疫苗，很多人还是会有疑虑。包括我刚刚讲的这些打疫苗之后的一些后遗症，哦，现在也都是。 专家讨论的，刚刚我念的啊，这些从啊，就是会疲惫啊，啊，头痛啊，肌肉痛啊，诸如此类的一系列症状啊，所以原始点认为应该对病毒，如果它是必须要跟他们和平共存啊，来防治他们，第一个当然要隔离啊，对病毒一定是要隔离。 啊，那原始点它有一套体系，我认为用在这个新冠病毒的预防跟跟处理也值得大家啊一起来讨论跟交流。所以啊，今天我们就选这个机会啊，来跟大家来介绍原始点对病毒的一些啊比较啊，就是。 一些比较特别的看法，还有他在处理上，哦，也可以大家一起来讨论。好，那我们来看哈，就是原始点它最重要的理论哈，它就是以啊因缘果的理论，因为有疾病是属果，那疾病的产生一定是身体已经。 受到影响了，受到什么影响？外在的环境，或是自己的心心态上，哦，也就是情绪，啊的影响，它才会产生。这个如果以中医的角度来看，就是，啊，七情所伤，啊，所谓七情就是喜怒忧忧思悲恐惊，啊，这些情绪的波动，啊，就会。 在原始点看就会消耗热能，啊，那抵抗力就会变差。那另外一个是由周遭环境，那在中医他们有六淫之邪，也是在谈这个。那如果以现在流感的角度来看，这个六淫之邪就像流感。那流六淫之邪指的就是哦环境，比如说。 风寒、暑湿、燥火，这些都会影响我们身体。所以，当一旦身体被影响了，那我们的体力就会下降。那以原始点来讲，也就是组织器官运作就会失调，也就是所谓的体伤。还有这些风寒有时候会消耗我们的热能。 所以，我们现在可以从荧幕来看原始点，先把这些因缘果的道理讲清楚。那如果以啊，我刚刚讲的情绪啊，也就是七情所伤，还有周遭环境哦的变化所影响，那原始点啊在这里就展开了。那我们来看我们的。 原始点的内容，直接来看。我们请丽丽来把我们啊影响身体之言啊的内容先念一下给大家听。二零二一新年专题演讲：原始点对新冠病毒的处理方法。 影响身体之源，源对身体的影响有两种，可帮助身体改善组织器官运作及热能作用，从而达到预防疾病、延缓衰老、疗愈疾病及增长寿命的各种因素，称为医疗保健之源。反之，会伤害身体，导致组织器官运作失调及热能严重耗损。 从而造成症状、体力下降乃至命为的各种因素，成为伤身治病之源。可见，缘要影响果，必通过因。切莫在治疗上弃因谈缘，不谈身体运作的因，却谈医疗保健之源，如药食、按推、针刺、手术等，可疗愈疾病。 而说缘治果，或在诊断上弃因谈缘，不谈身体运作的因，却谈伤身治病之源，如细菌、病毒、风寒、情绪等，可导致疾病。而说缘生果。好，呃，我们来看第一段哈，第一段一开始就提到了，啊，这些。 不管是啊影响身体啊这些盐来影响身体的，只有两种。原始点是这样分的，啊，对身体有帮助的，简单的讲，啊可以有帮助的，我们称为医疗保健之盐。反过来说，会让我们身体导致疾病，甚至啊危及生命的，啊我们称为伤身治病之盐。 那这些不管好好的缘啊，比如说我们运动啊，啊，温补啊，啊，还有呃充分休息呀，啊，还有一些良好心态，也就是不要受七情所伤的这些。然后环境的变化，我们也懂得啊，比如天气冷要保温，啊，天气过热我们可以。 哦，调整一些室温，让他对身体感觉比较舒服。因为过热或过冷，有些人身体比较差，他就会产生疾病。那为什么会产生疾病？因为身体它本身体质差，受影响才会哦，由此而导致疾病。那这些就是我们要尽量避开的。反过来说，如果有一些。 可以帮助我们身体改善，刚刚讲的啊，比如说调整室温，让我们身体舒服的，啊这些，啊我们都都认为是好的。那会伤害我们的就是像七情所伤，还有呃环境的变化。那这些身体一定要随时注意这些变化。 那简单的讲，就是这些不管善言、医疗保健之言，来帮助我们身体，改善我们身体，甚至让我们疾病远离，啊，还有一些恶言，它要导致疾病，也是要透过我们身体，让我们体力下降才会导致的。那可见我们的身体本身是一个很重要的，啊，重要的关键点。 这也是中医，哦提出来，正气足则邪不可干，也就是当人体力比较好的时候，即便同样有病毒，它也不一定会感染。哦，所以身体平常就要注意怎么保健。那对于这些善言也好，恶言也好，如果是善言，我们尽量用，就是譬如让我们身体会，啊体力变好的方式，我们尽量来做。 那如果会让我们体力变差的，我们就尽量避开。好，那我们继续来看下面这一段。这里也就是说，既然身体好，盐对我们身体这么重要，那不能只有说啊啊这个二盐就一定会导致疾病，就像这一次病毒也是，很多新冠病毒得了之后。 而他反而没有症状，而有些人感染了就有症状。那为什么会有这样的区别？很简单，重点就是他的身体有没有体伤，也就是有没有组会组织器官失作失调的状态。如果有，然后再加上感染了这些病毒，那他就会产生疾病。如果他身体的整个运作功能是非常好的。 即便他感染了病毒，也不至于造成疾病。啊，同样在治疗这个疾病也是一样，啊，同样的药，啊，我们说啊，不管是中医西医的处理方法也好，或原始点，啊，他为什么有些人呃处理的效果就特别好？那有些人，同样的药。 它就是没有效，这个都跟体质是有关系的，也就是平常他的有没有保养是一个很重要的关键点。好，那我们继续来看下面，在诊断上也是一样，如果忽略了身体这个重要的因素，有时候只光说“哎呀，风寒会造成疾病”，那也不一定啊。有些人天气很冷，有些会感冒，有些人就不一定会啊。 有些人会，呃，受病毒感染就有症状，有些人就不会，一样的。所以身体的体质是一个很重要因素，啊，所以在诊断上绝对不能忽略身体这个最重要的因，也就我们称为疾病之因。那这些，呃，情绪或外感风寒的，我们都称为“炎”。那炎当然会影响，固然会影响。 但真正还要导致疾病的，还要因为身体的，啊，组织器官运作失调的一个状态，它才会产生。好，我们继续看下一段，请莉莉再来念下一段。源的作用并无绝对性，如果使用不当，本来是医疗保健之源，也会变成伤身治病之源。比如按推与运动，虽可使组织器官运作顺畅。 但过度了，反而会造成体伤。又如外内热源，虽可改善热能不足，但过度了反而会消耗热能。故任何医疗保健之源，皆需在身体的承受范围内，才能达到治病的目的。由此可见，治病若只谈源而不谈身体，就会犯了气阴痰源。 而说缘治果的过失，好，这一段就是在提醒着我们，哈，就就是如果哈，比如说这一次病毒有些被隔离了，那我们现在也知道，这些善言，如果我们把我们的体质改善了，啊，将来即便啊受了病毒的感染，万一啊，他也可以躲躲开这一劫。 但是问题就是，即便是最好的盐啊，比如说我们说的运动，还有要补充热源啊、温补啊这些中，比如中医的呃中药，有一些温热性的啊，这些都可以改善我们体质，但如果过量使用也不行的，太，比如说哦，你电热器开的太太高了。 啊，温度太高了，啊，本来一般我们适合的温度，哦，可能三十七、三十八度最高，哦，那这样温敷还蛮舒服。有时候你开到哦四五十度，哦，那就过热了，反而会消耗热了，甚至还会烫伤哎。好，那同样的运动也是一样，好，按推跟运动也是一样，你按推本来会让我们的身体蛮舒服的，但按推太大力了。 你反而身体会造成疼痛，那运动也是一样，啊，运动完一般都很舒服，但过量有些人就会变得全身无力，啊，这样也是不对的。所以这些平常啊，你要改善体质的啊，这些方法啊，都一定要适合每个人的体质，然后这样才能够啊。 把身体改善，如果过犹不及啊，都会造成伤害。啊。这也是特别提出来。啊。所以啊，这些即便是再好的盐，还是要考虑到个别身体它所能承受的范围，这样我们才能达到预防疾病还有治疗疾病的目的。